diceva mio marito qualche settimana fa, siamo entrati in un tempo nuovo, amen? Un tempo spirito, amen, un tempo nuovo. Però dobbiamo capire da dove siamo venuti, cosa eravamo e dove stiamo andando Vorrei leggere un attimo in Galati 3, 23 verso 23 verso 24, paragrafi 3, che dice Ora prima che venisse la fede, noi eravamo custoditi sotto la legge, come rinchiusi in attesa della fede che doveva essere rivelata. Così la legge è stata nostro precettore per portarci a Cristo, affinché fossimo giustificati per mezzo della fede. Ve lo rileggo un attimo, che è importante questo verso. Ora, prima che venisse la fede, noi eravamo custoditi sotto la legge, quindi eravamo sotto la legge, noi veniamo dalla legge, giusto? Come rinchiusi in attesa della fede che doveva essere rivelata. Chi è la fede che doveva essere rivelata? Gesù Cristo. Amen. Così la legge è stata nostro precettore per portarci a Cristo, affinché fossimo giustificati per mezzo della fede. Noi siamo stati giustificati per mezzo della fede in Cristo. Amen? E in Galati 4 invece, 4, versi 4 e 5 dice ma quando è venuto il compimento del tempo, Dio ha mandato suo figlio, nato da donna, sottoposto alla legge, perché riscattasse quelli che erano sotto la legge, affinché noi ricevessimo l'adozione. Amen. Quando è venuto il compimento del tempo, Dio ha mandato suo figlio perché ci riscattasse dalla legge. Quindi il tempo di Dio è un tempo ben preciso, ben determinato. Gesù non poteva venire né prima né dopo. Gesù è venuto nel tempo corretto di Dio per riscattarci dalla legge. Quindi noi da dove veniamo? Dalla legge, dalla schiavitù, dal peccato, Eh, nella Bibbia ci parla tanto no? di passaggi eh, da un tempo a un altro, no? eh, lo stesso Mosè per passare dalla schiavitù alla eh, libertà dovette passare per il deserto e così via, tutti sappiamo la storia. Noi stessi, i discepoli di Gesù, la stessa cosa, noi eravamo sotto la legge, con Gesù abbiamo avuto un passaggio siamo passati in un tempo spirituale differente, a glorioso. Uh, siamo passati, Gesù stesso no? è passato dall'essere re ad essere servo. Amen? Amen. Dobbiamo capire bene i tempi in cui siamo. Uh, L'unico modo in cui, gli unici modi in cui possiamo capire qual è il tempo in cui siamo uno è attraverso la parola di Dio, perché la parola di Dio ci parla dei segni degli ultimi tempi. Amen. La parola rema, cioè la parola rivelata. Amen. E la guida dello Spirito Santo. Nella Bibbia troviamo veramente tanti, tanti e tanti segni che ci fanno capire che siamo negli ultimi tempi. Volevo ragionare un attimo in voi in 2 Timoteo 3, dal verso 1 al verso 4, che dice Ora sappi che negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno amanti di sé, di se stessi, avidi di denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, disubbidienti ai genitori, ingrati, scellerati, senza affetto, implacabili, calunniatori, intemperanti, crudeli, senza amore per il bene, traditori, temerari, orgogliosi, amanti di piaceri, invece che amanti di Dio. Amen? Qui ci fa una prima, ci mostra una prima parte no? dei tempi che stiamo affrontando, che andremo ad affrontare, che gli uomini saranno tutte queste cose qua. E poi la Bibbia ci parla pure di terremoti, calamità, di guerre, di violenze. Io l'altro giorno stavo vedendo il telegiornale, no? No, alle Iene, fecero vedere un servizio su quel ragazzo che è morto in Spagna quando l'avete visto, l'11 agosto, un ragazzo italiano che hanno ammazzato in Spagna a botte. A botte. Eh. E io, non, cioè quella scena, quel filmato non l'avevo vista, avevo salutato all'inizio, non avevo visto quel filmato, no? Era impressionante vedere una, un gruppo di gente intorno e quei due ragazzi da terra che venivano uccisi, stavano uccidendo, alla fine l'hanno ucciso questo ragazzo l'hanno ucciso poi si è scoperto che questi due che hanno fatto a botte erano lottatori di MMA, di box. E se là stavano uccidendo delle persone e quelle che stavano attorno sembrava un ring, veramente sembrava un ring. E mm. le persone che stanno intorno magari le conoscevano, magari sanno che quelle persone stavano ammazzando che è il loro mestiere, cioè sono lottatori di MMA, è uno sport che violentissimo, insomma. E dice, ma quanta indifferenza, cioè, eh. è assurdo. Cattiveria. Quanta cattiveria, quando... cioè loro stavano guardando uno spettacolo, si stavano a divertire sapendo che quella persona sarebbe stata ammazzata. E dico, ma ci rendiamo conto della cattiveria dell'uomo? Qua dice, <clears throat> implacabili, crudeli, senza amore. Cioè, per divertimento tu vedi ammazzare una persona e non ti muovi. C'erano centinaia di persone là, loro erano in tre. Che ci voleva? <laughs> Ma napoletanamente ha acceso un banco e ha fermato. Cioè loro guardavano ammazzare una persona per divertimento. È inconcepibile, è inconcepibile. Cioè che siamo arrivati negli ultimi tempi no, a volte per televisione, a volte quando fanno delle filmate l'ISIS che sparo, invece di grado che non esiste, cioè non è concepibile umanamente uccidere un tuo simile. Non è concepibile, cioè noi siamo fatti per vivere in comunità, per vivere assieme, per vivere uniti, non siamo fatti per vivere soli o per ammazzarci, non siamo animali. Gli animali si ammazzano tra di loro per mangiarsi, noi non siamo animali, noi siamo una creatura di Dio. Amen. Amen. E quindi dobbiamo capire bene in questi ultimi tempi, in che tempi siamo. Molti parlano, molti pastori, molti servi, vi sentite parlare di accelerazione. In questo periodo si parla molto di accelerazione, però purtroppo l'accelerazione è sia per bene che per male. L'accelerazione per male perché? Perché Satana negli ultimi tempi, come qualcuno dice, il nemico si sta scagliando, sta lanciando i cosiddetti colpi di coda, no? nella maniera più brutta possibile. Amen. Ma dall'altra parte ci sono un'accelerazione spirituale, profetica, eh, di miracoli, di guarigioni, di confusioni. Amen. Perché siamo negli ultimi tempi, tutto si sta accelerando, tutto sta andando al posto giusto, nel tempo corretto. Quindi un tempo di transizione, di passaggio, per molti anni la Chiesa è stata ferma e, e non c'è stato questo passaggio, anzi. Però noi dobbiamo entrare in questo tempo di transizione, dobbiamo entrare in questo passaggio che Dio vuole farci fare. Dobbiamo passare dal vecchio al nuovo. Amen. Prima cosa da fare è rinnovare la nostra mente secondo la parola. È la prima cosa da fare. Quante volte noi cioè la parola dice così, eh, a me non mi garba sta cosa, non mi va bene, no, vogliono essere forgiati con la mente di Cristo. Questa è la prima cosa per ottenere un passaggio, la prima cosa per entrare in questi tempi nuovi, se no rimaniamo nel vecchio. In Luca 5,36 dice, inoltre disse loro una parabola, nessuno cuce un pezzo di un vestito nuovo sopra un vestito vecchio altrimenti si trova con il nuovo strappato e il pezzo tolto dal nuovo non si adatta al vecchio. Ugualmente in Matteo 9,17 dice «Neppure si mette del vino nuovo in altri vecchi, altrimenti gli otri si rompono, il vino si espande e gli otri si perdono. Ma si mette il vino nuovo in otri nuovi, così si conservano entrambi». Me, questo è uno dei passaggi che ci fa capire che dobbiamo passare da un, un tempo vecchio a un tempo nuovo. Non possiamo adattarci, non possiamo conformarci. Il nuovo non si conforma al vecchio. Se vogliamo entrare in un tempo nuovo dobbiamo lasciare le cose vecchie, dobbiamo lasciare eh, la, la nostra mentalità, le nostre comunità, molto spesso lasciare le famiglie, lasciare le cose vecchie per entrare in un tempo nuovo ci costa ci costa. Dobbiamo capire bene la posizione in cui siamo, il tempo in cui siamo. E uh, per capire bene in che tempi siamo, come dicevo prima, io devo rivelarcelo. Perché che viene un pastore da fuori, il più famoso, il più grande, e dice Dio mi è arrivato che siamo in un tempo nuovo, a me, e io ci credo però Dio deve rivelarlo a me. In che senso? Se la parola non parla a me, la parola rema, la parola di Dio è piena no? di, di, precetti, di... però se quel versetto, quel precetto, quella, quella parola a me non mi entra, se io non la faccio mia, la voglio pastori da fuori, da vicino, da lontano, che dicono questo è il tuo tempo, se Dio non lo fa capire a te, se Dio non lo imprime in te, saranno solo belle parole. Ci sforzeremo di fare un qualche cosa che ci hanno detto di fare, però sarà sempre, tra virgolette, un sacrificio, perché io non l'ho realizzato. Non so se riesco a far capire, no? Che il rema di Dio parla a noi stessi, ok? <clears throat> nel momento in cui Dio stesso parla a noi, può venire chiunque e dice ok, ho capito, ora ho capito. Mm? Mm. Solo quando parlare a mille persone, ma... E quindi quante volte Dio ha chiesto di ubbidirgli e invece abbiamo esitato? Come un esempio che, che ho messo qui, il, come il, è successo al popolo di Israele, no? nel deserto. In Giosuè dice Giosuè 5, 6, verso 16. Infatti i figli di Israele avevano camminato 40 anni nel deserto, finché tutto il popolo, cioè gli uomini di guerra che erano usciti dall'Egitto, furono distrutti, perché non avevano ubbidito alla voce dell'Eterno. No? Il viaggio di Mosè lo conoscete tutti, che hanno girato per 40 anni nel deserto per la disobbedienza. Tecnicamente, quel viaggio per fare quel viaggio occorrevano 11 giorni. Per fare quel viaggio che l'ha attraversato occorrevano 11 giorni e loro ci hanno messo 40 anni. Questo che vuol dire? Che per la loro disubbidienza ci hanno messo 40 anni. La disubbidienza a Dio cambia giorni in anni. Da che ci volevano 11 giorni ci sono voluti 40 anni. Cambia i disegni che Dio ha per la nostra vita di disubbidienza. Molti per la propria disubbidienza hanno rigettato un ministero, hanno rigettato le loro chiamate, perché non era il tempo, perché non erano pronti, perché usando una, una citazione della parola di Dio, no? quando quell'uomo dice Gesù dice seguimi e quello dice Signore permettimi di andare a seppellire i miei morti. E noi quante volte abbiamo trovato scusa davanti a Dio, Signore non sono pronta, Signore non, non ce la faccio, non, non ho il coraggio. L'obbedienza a Dio costa fatica, costa, ci costa tanto, ci costa, come dicevo prima, ci costa le amicizie, ci costa la, la, la famiglia molte volte. Noi per obbedienza, noi come famiglia, come ministero, abbiamo messo tutto sull'altare di Dio la prima cosa è che ci siamo convertiti da amicizie, tutti ci hanno lasciato, ci hanno abbandonato, cioè come se fosse una peste, <laughs> perché eravamo evangelici. Abbiamo messo il lavoro, abbiamo messo la famiglia, i figli, tutto ciò che Dio ci ha chiesto. Per questo siamo qua, è gloria a Dio che siamo qua. Se continuiamo invece a disobbedire ci ritroveremo a girare sempre nello stesso sempre nelle stesse situazioni, nei stessi problemi e i giorni si allungheranno. Per i giorni della chiamata di Dio, perché ognuno di noi è chiamato a qualche cosa. Io non ci ho chiamato a riscaldare le sedie, ognuno di noi ha un compito ben preciso. A Però le nostre disubbidienze o le nostre scuse, tra virgolette, davanti a Dio, trattengono quello che Dio ha preparato per noi. I disegni di Dio vengono stavolati, vengono fermati e siamo noi stessi a fermarla certe volte. Mettiamo delle cose davanti, no? E il tempo passa. Amen? L'ubbidienza ci costa critica, ci costa ingiuria, ci costa cattiveria, ci costa tante cose, però ci costa ugualmente un livello spirituale differente. Io non so a quanti di voi è capitato, però a noi è successo ogni volta che abbiamo fatto un passo importante per Dio, a livello spirituale siamo saliti, quindi siamo saliti di un altro gradino, no? Però salire il gradino se costa, è faticoso, perché pochi ci stanno, i gradini più alti, i gradini più bassi, i gradini più... costa. A me passare al nuovo costa. A me. Dobbiamo veramente analizzare le nostre vite, e capire le cose che Dio ha preparato per noi, le cose tremende, le cose belle, le cose che Dio ha disegnato per la nostra vita. Non dobbiamo permettere veramente di, che possano passare altri anni, dobbiamo veramente metterci a pregare, dobbiamo digiunare, pregare e digiunare per capire in che tempo siamo. Dire Signore, qual è la mia chiamata? Qual è il tempo che sto vivendo? Che cosa vuoi da me? In che senso? Molti cristiani, no? Molte chiese, molti cristiani continuano a fare le cose che fanno. e Pensiamo quindi che quelle ormai sono arrivati, quelle no. La, la, la, la volontà di Dio è un continuo rinnovarsi. Amen. Come si fa a passare al nuovo? La prima cosa è pendirci della disubbidienza che abbiamo, della disubbidienza di finora, no? quante volte abbiamo offeso Dio, come dicevo prima, con la nostra disubbidienza, quante promesse abbiamo fatto a Dio, quante volte mi dice Signore io faccio, io dico, poi alla prima difficoltà siamo indietreggiati, no non ce la faccio, Signore non è per me. Non funziona così. Quante volte magari ci siamo ribellati a Dio, quante volte ci siamo ribellati a un pastore, a una paternità. Non va bene, perché i giorni diventano anni. Le nostre disubbidienze, tu fai la disubbidienza, no? E, e, e passano i 5 anni. Fai un'altra disubbidienza e passa un anno, e, passa... e così si va avanti e si perde tempo. Io non lo so perché non è una rivelazione mia, però qualcuno dice che noi ehm, non vedremo un'altra generazione, che Gesù ritorna cioè ci sarà la nostra generazione, i miei figli e forse i miei nipoti che noi vedremo il ritorno del Signore, eh? perché veramente siamo in tempi stretti e noi dobbiamo capire veramente il Signore rivelami in che tempo siamo. Permettiamo a Dio veramente di, eh, di prendere il controllo delle nostre vite non troviamo più scuse, non diciamo più Signore permettimi di andare a sapere dei miei morti. A me Gesù stesso, Gesù stesso ci ha insegnato la cosa più bella. Gesù si è venuto a morire per amore, ma Gesù poteva anche rifiutarsi. Poteva dire pure c'è al padre, Signore, ma ci sono gli agnellini fermo, ci sono quattro agnellini. a <laughs> me Gesù è venuto a morire per ubbidienza ed è venuto ha, esplicato il massimo dell'ubbidienza, ha dato la vita. Amen. Mm. Quindi non troviamo scusa, perché Gesù poteva dire io sono il re dei re. Gesù poteva sterminare, no? come dice il, il, la guardia sotto la croce. No? Gesù poteva bruciarli lì, poteva dire una parola, poteva... Gesù è Gesù. Amen. Invece per l'obbedienza al Padre fatto tutto quello che doveva fare. Per un esempio di ubbidienza eccellente, perfetta. Quindi primo passaggio ben pentirsi della nostra obbedienza, delle nostre scuse, no? Secondo punto, iniziamo ad obbedire. A me, tutti quanti noi abbiamo delle promesse da parte di Dio, delle parole da parte di Dio e sappiamo che cosa dobbiamo fare, eh? Quindi iniziamo ad obbedire. Poi Dio mano a mano ci rivelerà. Me? Quindi avere umiltà davanti a Dio, perché l'umiltà ci avvicina a Dio. Dio non ha mai amato gli orgogliosi, no? nel passaggio che leggevamo prima, che gli ultimi sono orgogliosi. Dio ama l'umiltà. È un versetto bellissimo, quello dice l'umiltà precede la gloria. Eh, se tu vuoi avere rivelazione, se tu vuoi avanzare davanti a Dio, veramente l'umiltà e l'obbedienza ti fanno avanzare davanti a Dio. Amen. Dobbiamo umiliarci e perderci davanti a Dio e Dio inizierà a lavorare in noi. Dio inizierà a fare un processo nuovo in noi. Amen. Puoi Signore, fammi capire, Signore, metti dentro di me il tuo rema, che io possa comprendere i tempi in cui siamo. Amen.